ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੱਭੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਨਹਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਈ ਸਮੋਸੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਲਵਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਇੰਜ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰ वही है ओए हेलो कलमा आंदा ही पहला मेनू आंदा है सुनाओ मेरा कलमा सही है तो ये तो मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अब मैं हूँ फजर नु देंगा दस रुपये तेनों को नहीं देने है माशाल्लाह इन्हें मैंने कलमा सुनाया पहला तेनों आंदा तो तू सुना जे आंदे तेनों भी देंगा भी देंगा चल हैं तो ਸਜੇ ਤੇਰੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੋ ਦਿਆਂਗਾ ਨੋਟ ਹੈ ਚਲ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾ ਦੋ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਜੱਲੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਲਬੀ ਗੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਫਜੇ ਦੁਬਾਰਾ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पुत्र सही होंदा तू ही इधर थले आ मैं सुना ते दो नोट देआंगा शाम नाल समोसे भी लिया गए अज तेरा रोजा भी मैं खिलवावांगा सही है आज ओ डिग्गी ना यार अबे लै तू अपने कम शाम ओ भाई ना छाल मार ना साडे सिरे ना चढ़ी इधर आ जा थले इधर आ मैं हसबी रबी सुना फिर अच्छा, इधर आ इस पासे इस पासे आ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆ ਵੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਸਬੀਰ ਆ ਡੋਰ ਛੱਡੋ ਡੋਰ ਛੱਡੋ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗ ਸੁਣਾਓ ਇੱਥੇ ਚਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਗ ਆਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਚਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਫਜਰ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ ਖੂਨ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਛੱਡੀ ਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਚੱਲ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕਰ ਆਗਾ ਪੱਤੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੱਟੀ ਆ ਪੱਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚੱਲ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਰਾ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥੇ नहीं भाई पट्टी ले आएगा तेरे वास्ते चल बन बन हेलो जी डॉक्टर साहब पट्टी लाने लगे ने साडे हाँ? शाम शाम फजर बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें बोलो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब सब सब्सक्राइब किया करो किया लाजमी और बेल आइकन बेल आइकन को भी को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके की ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਫੜਾਣਾ ਕੀ ਗੁੱਡੀ ਯਾਰ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਫੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਚਲ ਉਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਰਾ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਫੜਾ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਘਟ ਗਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐ ਵੇਖ ਐ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਗਲੀ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਗਲੀ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਟਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਫੜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਫਜਰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਖੜਨਾ ਹੈ ਆਇਆ ਫਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ यार अंज नहीं अंज नहीं सीधा मुंह करके सुना हाथ बन के हाथ बन के सुनाई माशाल्लाह माशाल्लाह हूं तो मैं अपने पुत्र नु दस रुपये देने ने बस दो लैने नी की लैना है ओ करने हैं जेबी च पाक करने 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਪੂਰੇ 20 ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਈਆ ਚ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆ ਮੈਨੇ 20 ਨੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 20 ਕਿੰਨੇ 20 20 ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ सबसक्राइब करो रहमान रहीम ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਹ ਹਮਾਰੇ जी सबसक्राइब क्या क्या सबसक्राइब यार क्या यार फिर दो नोट मिलने नहीं आएगी तू बोलिया जिम्मे का मर्जी बोलिया सबसक्राइब करो करो और और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें करो ताकि ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले इंज कर देने इंज इंज लाई कर देने ते नाले इधर आ गए जरा एक स्टेप मार सिद्धू मूसे वाला जरा तू सिद्धू मूसे वाला ना तो इधर आ थले आ जरा इधर थले आ गए चुटकी मार लेना ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਟਕੀ ਦੀ ਐਂ ਜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਛਲੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਕਰਾ ਚਲ ਆ ਜਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਚਲ ਓਏ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੇਗਾ ਨਾ ਛਲੰਗ ਮਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰਾ ਕਰੀ ਜਰਾ ਕਹਿੰਜ ਅੰਜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਜ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਕਹਿੰਜ ਕਹਿੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਫਜੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਜਰ ਆਇਆ ਚੱਲੀਏ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਥਾਪੜੀ ਮਾਰਦਾ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਜ ਕਰੀਂਗੇ ਕਰਾ ਉਹ ਖੈਰ ਏ ਮੰਨ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਏ ਓਏ ਆਏ ਓਏ ਚਲ ਬਸ ਕਰ ਬਸ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ